Кожне вогнище, як би яскраво не палало, а колись угасає. Пан Гіга втратив мільйонну популярність та всенародну любов. І коли здавалось, що все скінчилось, з'явилась вона. І ніби все було прекрасно. Але одного дня вона просто зникла, не лишивши йому жодної вісточки. Якщо кохаєш, борися.